d'Ivoire, hear me. Église de la Côte d'Ivoire, écoute-moi. We will have times to prophesy and speak the counsel of God in the latter sessions. Nous aurons le temps de prophétiser et de déclarer l'oracle de Dieu dans les sessions qui vont I can tell you this and I want you to write it down or store it in your heart. Et je veux vous dire ceci, que vous le criviez ou que vous le gardiez dans le cœur. The French-speaking nations les nations francophones are about to receive a very strange revival. sont sur le point de recevoir un réveil très étrange. And there are some of you who are seated here. Il y en a parmi vous qui êtes assis ici. There are ancient mantles. Il y a des manteaux des temps anciens. Apostolic mantles. Des manteaux apostoliques. Prophetic mantles. Des manteaux prophétiques. Individuals will arise Il y a des individus qui in the spirit and the power of Elijah. Dans l'esprit et la puissance d'Élie. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Please sit down. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pillar number one. Le premier pilier. For any believer. Pour qu'un croyant. Until and unless you have an encounter with Jesus, the Son of the Living God. Tant que vous n'aurez pas eu une expérience, une Please rencontre me. avec Jésus le In Fils de order Dieu. of priority, Écoutez-moi, par ordre de priorité, the foundation la fondation for the believer's experience pour l'expérience du croyant is not prayer. Ce n'est pas la prière. It's not praise and worship. Ce n'est pas la louange It's not even Bible study. Ce n'est pas l'étude biblique encounter with the Son of the Living God, Jesus une rencontre avec le Fils Dieu vivant, Jésus-Christ. Don't, assume you understand what I'm teaching you. Ne, prétendez pas que vous comprenez ce dont je suis en train de parler. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? That means your Christian experience Ça veut dire que votre expérience has not begun n'a pas encore commencé until tant que you have an encounter vous n'aurez pas eu Jesus Christ, une expérience avec Living christ le Fils du Dieu vivant. Not Jesus Christ. Pas seulement Jésus-Christ. The footballer. Le footballeur. Not Jesus. Pas Jésus. Somebody somewhere. Ou quelqu'un quelque part. Hear me. Écoutez. The Bible says, La Bible dit, this is the record that God had given us eternal life. He said, vie This life is Et in his son. Cette vie est en son fils. My goodness. I'm seeing light coming on two people right now. Hold je on. Vois la lumière qui descend maintenant I sur just, deux I just, I just wanted to hold those two people and bring them out je here. Veux que I just saw vous fire, just like light. que vous we have venir time devant. To minister to people. Okay. So there are two people. that light is coming upon them la, and something prophetic is rising from within you no no no no they'll come out by the anointing please it's not that you just come out il s'agit pas de venir juste comme are we together help them please There are two of them. One is going to shout right now loud.